car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé le flou à la croix. Il a dépouillé les dominations les autorités et les a livrées publiquement spectacle en triomphant d'elles par la croix. On dit vive le sang de Jésus. On dit vive le sang de Jésus. On dit avancez feu. Avancez feu. Adoration à l'éternel. mon Dieu béni en 94 en créole à la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Mon Dieu béni nos musiciens. 94 en créole à la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. c'est la vie de l'homme. Tu dit où, ça j'ai fait pour que moi. Et puis moi, t'es joué, les coups, bon sang, mais moi. Tu dit où, je l'ai vu, changé complètement. E Et qu'à moi, t'es grand avec contentement personne personne personne, sans pas j'aimerais men moi, chipé J'aime qui ou j'en En pilo à la lité Moi ta vle di ou Sachez si fait pour que moi et puis moi T'es choué les coups bosan mi mwen ta di la vi changer complètement. kompletman Mon Dieu béni, et qu'à moi mwen rempli à faire contentement Leve même Personne, personne Jésus projet. Jésus Oh, oh, oh pas guéant la consomnie, bon non n'en point l'homme Non point l'or, cablon chipé, chef qui bouge en pile. Oh, à oh, la littérature. Libte tout ça la péché, laisse Jésus jouer. Ouvert cœur. T'aimes te plaît, à qui et tête, pointé chargé. Avec amour, mais avec amour, Jésus t'es. Élie, Élie conduit, le bébé l'église, mon Dieu, à nous adorer Jésus. Personne, personne. Ouvert Merci pour l'amour, Jésus. Merci pour la croix du oh oh, oh, oh, oh, Et bon Dieu bénit l'église. Amis auditeurs, bon Dieu bénisse. Non, point là. Non. Point là. Câble. Chipe ou Boucha, un pile. Oh, à la lité. Chaque Julie, vin joël, un boule, pas moins assis, jour après jour, jour après joue moins puis qu'on moi, pas chambre, moi, pas chambre, comprendre pour qu'il te vite sauvé. Joue là dans ciel là, je suis personne, personne, mais qu'à vous adorer mon Dieu matin. Oh, oh, oh congé, quelle adoration, mon Dieu béni. pas voudrais chambre bébé, toucher. Jésus c'est tout bagaille pour moi. La joie là, c'est lui qui fort, c'est lui qui fort. Soit tous les jours, moins tard, tomber sans lui. Oh, l'absentif, c'est lui et là, ça m'ouvre. Ouvre-toi pour moi. Lui faire mourir. On y va la la Oh Jésus, c'est tout. bagaille pour moi. La paix, la joie. C'est lui qui force. Qui force. Soit tout. La chou ta promesse. Oh, l'aime centime triste, c'est libre chercher. S'il partait là, ça mourait ta fin. L'aime centime triste, il fait brûler Oh, Jésus, c'est dans toute épreuve. messieurs les bébés. Amen, amen. Vacant, femme, messieurs les bébés. Et l'évangile qui m'a nous. Et l'amour, mon Dieu, qui met la matin. Et grâce qui met la matin. Si c'est tout, Jésus, c'est Va, va arrêter. Papa, La marche sublime, la marche sublime. On adorait Jésus, on suppliait, on contemplait. Jésus. La marche sublime. Est-ce qu'on croit ça? <laughs> Et ça fait ma balou va avancer. Et ça fait la avancer. Et ça fait la avancer. Et ça fait la avancer. Alléluia. Merci Jésus. merci Jésus. Baka. Parce que. Alléluia. Alléluia. Ouais, Jésus, pas si Jésus. Parce que on a l'oreille. Hey, hey. Où suis Jésus là Il est. Jésus c'est tout, Jésus c'est tout. Pas que bon, pas que bon Dieu bénit l'église pas Tout L'éternité, toute confiance, ouais. La lire mais est-ce que l'église va adorer? Amen. Tout l'esprit nous adorer Jésus. Tout l'esprit nous adorer mon Dieu matin. Tout l'esprit nous adorer mon Dieu matin. Tout l'estilouan nou remosyon Mè libre Mè libre Oh oh oh bonnes oreilles pour m'tendre, les bons yeux pour me caouer les bonnes bouches pour parler, bons langues articulées les bonnes mains pour m'expirer, les bonnes mains pour me travailler les bons pieds pour marcher, bon Jésus pour me sauver, Ma louer. On a on a l'eau, on a chanter. On alave. On adore avec. Pas chanter. On alave. Oui. Célébrer. Contre l'église de Dieu. Contre l'église de Dieu. Son fête lié matin. Son fête lié. Son fête. Oui. Ma loué. Que bon Dieu bénisse nous, messieurs. Que bon Dieu bénisse nous, messieurs. Hey! Potablel Potablel Konale Potablel Potablel Potablel Potablel Chouchoutel. Hey, oh, t'en Libérité plus. Salve Dieu. Je suis Ma Hey, oh, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Amém, amém, amém, amém. Fala isso. Oi, ei, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus. Ei, aleluia, aleluia, aleluia. Mpapanoel Hey! Maselebrel Mesaweb Lele fi papano Mesaweb Hey! Mpapro mesyele Mwana laweb Ma Hey, ma remercier, ma je Jésus, Jésus, Jésus, moi Jésus, Jésus, Jésus Jésus, Jésus moi Jésus, Jésus, oh, yo salapé, comment pas louer, yo comment, hey, c'est Jésus, aïe aïe aïe, papa hypocrite, oui, papa oh, oh, c'est Jésus, Che sin na Salaya Boutia Salche sinye